नमस्ते ओशोज एंड टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की और कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ट से जो कि राइटर वेट का कार्ड है तो पॉसिबिलिटीज़ कार्ड को समझने से पहले टू ऑफ वॉन्ट्स को समझेंगे दोनों कार्ड का जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों कार्ड जो है उसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं लेकिन अगर हम टू ऑफ वॉन्ट्स की बात करें टू ऑफ वॉन्ट्स में भी बात पॉसिबिलिटीज़ की की जा रही है लेकिन वहाँ बात की जा रही है कि आप अपनी एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे कि आपकी ऊर्जा जो है किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो कार्ड में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है समुद्र की तरफ जो है देख रहा है ये वो सारी अपनी पॉसिबिलिटीज़ अपनी अपनी वो सारी वो डायरेक्शंस देख रहा है जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकता है जहाँ पे वो हो सकता है जहाँ पे जहाँ पे वो अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन दे सकता है तो टू ऑफ वॉन्ट्स के अंदर एक तरह की इन्वेस्टमेंट है एक एक प्रोसेस में अपने आप को डालना है तो ऑफ कोर्स वो कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटी से मैच करता है क्योंकि वहाँ पे आदमी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है और इसी को माइंड में रखते हुए अब हम कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के अंदर हम पिचोरियन में देख सकते हैं कि एक ईगल एक चील जो है ऊंचे आकाश में जो है उड़ रही है और इस ईगल के ऊंचे उड़ने के कारण इस ईगल का जो विज़न है वो बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे एक सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जितना आप जो है ऊपर उठ जाते हैं उतना जो है आपका विजन बढ़ जाता है उतनी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि क्या आप हो सकते हैं जितना आप अपने आप को लिमिटेड समझते हैं उतना जो है आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं आपने अपनी पोटेंशियल को ठीक से समझा नहीं जिस दिन लेकिन जिस दिन आप अपनी पोटेंशियल को समझते हैं उस दिन जो है आप ऊंचे आकाश में उड़ते हैं और उस दिन जो है आपको अपनी असली पॉसिबिलिटीज़ का समझ में आता है कि कहाँ आप उड़ सकते हैं क्या आप हो सकते हैं और ये कार्ड सिंपली हमें एक ऐसी स्थिति बता रहा है कि आपने जो है अपने अंदर एक ग्रोथ को जन्म दिया है कि आपके अंदर जो है एक मेच्योरिटी लेवल जो है बढ़ रहा है कि आप रियलाइज़ करना शुरू कर चुके हैं कि क्या आप हो सकते हैं कि अब आप अपने आप को जो है लिमिटेड नहीं समझते हैं आप समझ सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितना अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके अंदर है इस कार्ड के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो एक मूवी है द लिमिटलेस अब इस मूवी में तो सिंपली एक ड्रग को दिखाया है जिसको खा के आदमी जो है लिमिटलेस हो जाता है कि जो उसकी पोटेंशियल है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है कि मूवी में हम देख सकते हैं कि क्या कुछ वो नहीं कर सकता लैंग्वेजेस सीख सकता है किताब लिख सकता है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो जाता है और वो पॉसिबल कैसे हो पाता है जब आपको समझ में आता है कि आपके अंदर की जो ताकत है वो लिमिटलेस है मूवी में तो खैर बात ड्रग्स की हुई है और जब भी आप कोई बाहर से कुछ सेवन करेंगे जब भी कोई आप ड्रग बाहर से लेंगे कोई बाहर से कोई सहारा लेंगे अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए तो वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहेंगी हाँ आपको ग्लिम्स ज़रूर मिलेगा लेकिन आप बहुत जल्दी जो है ज़मीन पे आके गिर पड़ेंगे जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब आपको जो है एक तरह की क्लिम्स देती हैं आपको एक झलक देती हैं कि आपके भीतर जो तत्व है कि आपका जो होना है वो इतना विराट है कि जब आप अपनी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने लिमिटेड होके जो है आप अपना जीवन जी रहे हैं लेकिन इस लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ को जो है अपने भीतर से जो है जगाना है बाहर के सहारे से नहीं अपने भीतर के ध्यान से अपने भीतर के अवेयरनेस से गुरु ओशो जो है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बोलते हैं कि मन जो है कोई भी छोटी सी चीज़ के साथ राज़ी होने के लिए तैयार है क्योंकि मन का काम यह है कि आपको जो है सिक्योर बना दे उसको जब मिलना शुरू होता है तो वो कहता है कि रुक जाओ लेकिन ओशो कहते हैं कि जब बात भीतर की हो तो वहाँ पे कभी भी सेटिस्फाई मत होना वो कहते हैं बाहर कुछ भी मिल जाए जितना भी मिल जाए उसमें जो है संतोष कर लेना चाहिए लेकिन जब बात आती है भीतर की तो जितने ज़्यादा आप ग्रीडी हो सकते हैं जितने ज़्यादा आप लालची हो सकते हैं जितने ज़्यादा जो है उस स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं उस आकाश में उड़ सकते हैं तो फिर अपनी पॉसिबिलिटीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई मत कर लीजिएगा क्योंकि एक के बाद एक जो है बड़ा आकाश है और जैसे जैसे जो है आप उस उन बड़े आकाशों में जो है प्रवेश करते हैं आपको जो है एक नया जीवन मिलता है आपको जो है अपने जीवन को जीने का एक नया ढंग मिलता है आपके जीवन में एक रौनक आ जाती है और ये सब जो है ये पार्ट है आपकी ग्रोथ का जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं जैसे जैसे जो है आप इस अंतर आकाश में जो है गहरे जाना शुरू करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है और जैसे कि मैंने पहले बात करी कि पॉसिबिलिटीज़ के साथ बात कुछ ऐसी है आपके पास उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जितना आपका जो है विज़न बढ़ा है जितना जो है आप ऊपर से चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ आप खड़े हैं और कहाँ आप जा सकते हैं और क्या आपकी जो है ऑप्शंस हैं और वो सारी की सारी बात जो है घूम फिर के अवेयरनेस की आ जाती है कॉन्शियसनेस की आ जाती है जितने अनकॉन्शियस आप होंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत कम है बहुत लिमिटेड है आपका जो पिंजरा है बहुत छोटा है लेकिन जैसे जैसे इसमें होश की ऊर्जा जो है प्रवेश करनी शुरू होती है आप ये देख पाते हैं कि आप अनलिमिटेड हैं कि आपकी इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो पिंजरा है जिसमें आप थे वो जो है गायब होने लगा वो मिटने लगा तो अगर हम आपके स्वभाव की बात करें तो आपके स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो अगर जो है भीतर के आकाश में अगर प्रवेश करेगा वो ब्रह्म की तरह जो है फैलता चला जाएगा तभी जीसस क्राइस्ट ने जो है ये बात कही कि me and my father are one कि मैं और मेरा पिता जो है वो एक है तभी जो है उपनिषद ने ये बात कही अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ तभी जो है मंसूर ने ये बात कही अनल हक कि मैं वही हूँ ये सब बातें जो हैं उस आकाश की तरफ जो है इशारा कर रही हैं जो आकाश आपका है जो आकाश जो है आपका इंतज़ार कर रहा है जो आपकी रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं भारत में एक संत हुए नागार्जुन और नागार्जुन जो है वो परम कोटि के संत थे वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे वो नग्न रहते थे और उनके पास सिर्फ एक जो है भीख का कटोरा होता था और सभी जानते थे वो कितने रिलाइज मास्टर हैं कि कितने पहुँचे हुए वो संत हैं एक दिन जो है वो किसी शहर में प्रवेश करे वहाँ के राजा और रानी जो है उनसे बहुत प्रेम करते थे वो राजा रानी जो है उनको मिलने गए राजा रानी को पता था कि संत नागार्जुन के पास कुछ भी नहीं है सिर्फ एक भिक्षा के पात्र के सिवाय तो रानी ने उनके लिए एक स्वर्ण का जो है भिक्षा पात्र उनके लिए बनवाया और उसमें हर तरह का जो है हीरे जवाहरात जो है उसमें चढ़े और वो बनवा के उनको वो भेंट करने गए राजा रानी को डर था कि शायद वो भिक्षा पात्र को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो स्वर्ण का है लेकिन जब उन्होंने जो है नागार्जुन को जो है वो भिक्षा पात्र दिया तो उन्होंने जो है बहुत स्वाभाविक ढंग से जो है उसको स्वीकार कर लिया एक बार राजा और रानी को भीतर से विचार आया कि ये संत हैं हो सकता है कि ये ये स्वर्ण का जो भिक्षा पात्र है स्वीकार ना करें लेकिन नागार्जुन ने सिंपली जो है ये चीज़ देखी कि मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं तो उन्होंने ले लिया तो वो भिक्षा पात्र लेके जो है वहाँ से निकल गए और जब वो वहाँ से निकले तब से जो है उनके पीछे एक चोर पड़ गया वो उनके पीछे पीछे जो है जाता रहा जहाँ वो जाते रहे क्योंकि चोर ने देख लिया था कि ये भिक्षा पात्र जो है स्वर्ण का है और इसमें जो है हीरे जवाहरात जो है जड़े हुए हैं और उसने क्या सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं ये चुरा लूँगा नागार्जुन जो है देख सकते थे उनको पता चल रहा था कि ये चोर जो है उनके पीछे पीछे आ रहा है तो खैर चलते चलते जो है कुछ टाइम बाद जो है उन्हें एक खंडर दिखा जहाँ पे वो आराम करने के लिए रुके वो खंडर के अंदर चले गए विश्राम करने के लिए बाहर जो है चोर जो है दबे पाँव आया और उसने सोचा कि यही एक सही समय है भिक्षा पात्र को चुराने का अभी ये सोच ही रहा था अपना जो स्वर्ण का जो भिक्षा पात्र है वो बाहर फेंक दिया चोर तो बहुत हैरान हुआ और इस करने के कारण जो है चोर ने जो है वो भिक्षा पात्र जो है वो चुरा नहीं पाया वो भिक्षा पात्र लेके जो है अंदर उनसे मिलने चला गया और चोर ने जो है उनको बोला कि कि आपने जो है भिक्षा पात्र मुझे ऐसे ही दे दिया और आपने जो दिया सो दिया लेकिन मैं ले नहीं पाया तब नागार्जुन ने बोला कि मेरा पर्पस ही ये था कि तू मुझसे आके मिले ये सब कुछ देख के जो है चोर जो है बहुत उनसे प्रभावित हुआ और उस चोर ने बोला कि कि क्या मुझे जो है आप दीक्षा देंगे क्या आप मुझे संन्यास देंगे हाँ लेकिन मैं एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरा जो धंधा है वो चोरी का है और मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता नागार्जुन ने कहा कि फ़िक्र छोड़ चोरी की तूने जितनी चोरी करनी है तू चोरी कर मैं तेरे सामने सिर्फ एक ही शर्त रखता हूं तूने अगर चोरी करनी है तो होश के साथ चोरी कर पूरी की पूरी अवेयरनेस के साथ चोरी कर चोर ने बोला ये तो बहुत छोटी सी बात है आपसे जो है होश रख के चोरी करूंगा तो नागार्जुन ने कहा कि तू एक काम कर तू दस दिन ले ले और दस दिन जो है चोरी जो है होश के साथ करियो और उसके बाद जो है मेरे पास जो है तू आ जाइयो मैं तुझे संन्यास दे दूँ दस दिन बाद जो है चोर जो है वो वापस जो है नागार्जुन से मिलने गया और उसने जो है नागार्जुन के पैरों को जो है छुआ और प्रणाम किया और हंसते हुए उसने जो है ये बात बोली कि आपने जो है मुझे अच्छा उल्लू बनाया आपको अच्छे से पता है कि होश में जो है कोई भी काम गलत नहीं हो सकता मैं जब भी चोरी करने की कोशिश करता होश रख के मुझसे चोरी होती नहीं थी मुझे दिखता कि कितना बेफजूल है सब कुछ तुम्हारे इस छोटे से सूत्र के कारण इस होश के सूत्र के कारण जो है मैं अब चोरी नहीं कर पाता और फिर कहते हैं उसी वक्त जो है चोर ने जो है नागार्जुन से दीक्षा ली और संन्यास में प्रवेश किया ये स्टोरी सिर्फ जो है एक तरह की पॉसिबिलिटीज़ की बात करती है आप चाहो तो चोर बन जाओ नहीं तो अपने भीतर की पोटेंशियल को देखो तो नागार्जुन भी हो सकते हो चाहो तो सिर्फ कीचड़ तक रुक जाओ नहीं तो चाहो तो कमल भी बन जाओ सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपके भीतर है तो इसको जो है इस शरीर को इस मन को जो है लिमिटेड मत समझिएगा इसकी बहुत पोटेंशियल है इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके भीतर का जो एक्सप्रेशन है वो जो है खिल के जो है बाहर आए आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकें और आप वो हो सकें जो आप यहाँ होने के लिए हैं तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ thank you so much for watching नमस्ते